Kion faras shi? Shi legas. Kion legas shi? Libron. Shi legas libron. Jo shi legas refuon. Ne. Shi ne legas refuon, sed libron. Jo shi legas refuon au giornalon. Si legas nec revuon, nec jurnalon, sed libron.